Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Mi simple desiras diri al vi felician cristnascon cae novan iaron. Cae ancao in miei pacintai filmui mi aludas al tio che mi havas novan laboron, do mi simple vos clarigi tio nun. Do dum la pasinta monato, mi plen laboras ciel angla instruisto. Do tio ne esas la desiro de mia vivo, la plei carina afero cion mi volas fari. Essence mi laboras ciel angla instruisto, char mi povas electi miei horoin, cae tio tio estas bona tiam mi povas plen studi programadon uh, che universitato antaŭ mi ne povas tion fari kiam mi laboras kiel komputila administranto char la konkurso kaj la studi tempo ciam karamboligis uh, kontra unu la alia sed nun mi povas elekti mi ajn horojn kaj mi ne laboras en angla lernejo Fakte, mi laboras plentempe por unu familio. Ci tiu familio havas unu infanon. La familio sense volas ke mi simple ciu tage a la domo kai paroli la anglan kun ties knabo. Kai tio esence estas ciu. Mi devas simple certigi ke uh, tiu infano simple uh, bone akiras la anglan kai farigiu denasculo kai oni plen tempe dungas min dum pliai uh, pli ol du yaroi do tio esas mia laboro non mi po selecti mi ein horo in se mi volas fari ion mi po simple diri uh, mi ne po labori tiam kai tio ne esas problema por la familio ili estas ege riĉa min kai didis ke mi po selecti mi ein horo ili simple pagas min por tio i horo mi estas tie do nepre ili vos ke mi uh, ĉeestu la domon uh, dum almenaŭ kelkaj tagoj semajne sed mi po movi mi in horo coloro in la place kai tio es sus perfecta por studado do mi nun studas an ah, ne mi ne nun sed en februaro mi comenzo studi che universitato kai mi comenzo studi video ludan programadon kai mi tre shatas tiun fakon char mi povas espereble pos kelka yaro programi mi en propria in video ludo in kai anka mi povas comenzi a ah, prilabori la body cordon de amico mu mem char mi chiam volas fari eta in chanjo in kai mi ne povas char mi simple nesas uh, ah, sufficiente per programado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 tie mi trovos vin per hakado de via computilo.